Hallo miteinander und willkommen zu einem neuen Video von Frankies Motorradreisen. So, heute ist mein erster Vlog unterwegs mit der Tenere 700, also der T7. Äh, wir sind jetzt kurz vor den 1000 Kilometern. Ähm, also ich würde mal sagen, heute werden wir die 1000 Kilometer knacken. Und heute reden wir über Corona. paper towels, bro. Nice knowing you, dude. Ah. I'm coming ähm, dann über unsere Tour im Juni, die hoffentlich passieren wird. Und ey, servus miteinander. Und dann reden wir noch über, wie ich jetzt dieses süße kleine Ding hier mag. Warte mal kurz, ich muss noch mal kurz noch was machen. So, jetzt haben wir das auch hinterlegt. <laughs> ja, fangen wir einfach mal mit Corona an. Ähm, ich finde es ein bisschen krass, was hier im Endeffekt abgeht. Also wir sind jetzt hier in Bayern und äh, bei mir im Umkreis, äh, es gibt kein Klopapier mehr, es gibt keine Nudeln mehr. Ähm, es gibt eigentlich nichts wirklich mehr äh, zum das, was man wirklich targetsmäßig braucht. Ja? Also klar, ich habe mich jetzt eingedeckt mit so ein paar ähm, Küchenrollen, ja? aber ähm, jetzt keine Hamsterkäufe oder sowas. Also weil es macht ja keinen Sinn. Im Endeffekt ein System, was, was, was es ja immer nur verschlimmert. Wenn ich jetzt auch einen Hamsterkauf mache, dann ähm, verschlimmere ich ja die Situation für den Nächsten. Wenn ich aber ruhig bleibe dann passiert eher weniger. Das heißt also, wenn wir alle ruhig bleiben würden, würde auch nichts passieren. Die Leute, die im Endeffekt jetzt da reinrennen und sagen, okay, ich brauche jetzt Antizidizin halt und allem drum und dran, das ist vollkommen das Schmarren, ja. Also, ähm, ich würde das halt wirklich so machen. Ah, geil. Ähm, ich würde das halt wirklich einfach so machen, lass die, lass die Kirche im Dorf, Jungs. Oh oh, oh, oh, oh, grundgütiger Gott, allmächtiger, er ist selbst zur Toilette gelaufen. Also, und Mädels, also es ist eine Krankheit wie jede andere, nur dass wir halt jetzt keinen Impfstoff haben. Und äh, es ist halt interessant, dass auf einmal, wenn ihr jetzt auf einmal sagt, um Gottes Willen, jetzt, jetzt werden alle sterben. Ja, werden wir nicht. Die Mortalitätsrate ist ein bisschen höher als SARS oder als ein normales Influenza-Virus vielleicht sogar, ja. Aber das liegt halt daran, dass die Leute halt einfach schon einfach Probleme hatten, wenn sie das bekommen haben. Jetzt zum Beispiel, wenn mein Vater das bekommen würde, würde er sterben. Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, also lass die Kirche im Dorf. Die, also zu 85 werden oder zu 95 werden die Leute überleben, ja. Und wenn 5 dann halt draufgehen, das liegt daran, dass wir uns nicht daran gehalten haben, uns mal zurückzuschrauben. Ja? Daran liegt das. Wir müssen das es geht hier nicht, das was die Bundesregierung hier macht, ist nicht, ist, oder das andere Länder machen, geht darum, um das Virus zu verlangsamen, nicht es, um es aufzuhalten. Das ist nicht möglich, dass man es aufhält, sondern es soll verlangsamt werden. Und zwar, dass die Infrastruktur, also unsere Gesundheitsstruktur, ja. Weiß jemand, warum wir das gemacht haben? Weil sie gemein und dumm sind. Nein, das sollte eine wichtige Lektion in Sachen Medizin sein, die wir euch erläutern werden, wenn ihr euch trockene Kittel angezogen habt. Was für eine Lektion? Weiß nicht, wir müssen uns was einfallen lassen. Brun hat eine Gehirnerschütterung und sein Vater ist Anwalt. Was können wir denen beigebracht haben? Dass die das im Endeffekt abfangen kann. Weil wenn alle gleichzeitig krank werden, wie soll das funktionieren? Alle, aus, äh, alle in die Quarantäne zu bringen, das ist das Einzige, was du machen kannst. Also ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was, was ihr davon haltet, wie ihr das seht. Also würde mich freuen, wenn ihr mal da was sagt. Und äh, ich bin für jedes Ding offen. Also jeder soll ja denken und machen, was er will. Aber ich glaube halt einfach, dass wenn wir es ein bisschen ruhiger angehen würden, also wir, die Bevölkerung auf dieser Erde, ja, dann würde das alles im Endeffekt äh, ein bisschen alles ein bisschen lockerer abgehen und niemand müsste hungern, niemand müsste irgendwelche Probleme haben. Ja? Also von daher kommt da, cool down, ja. Ja, das nächste ist, ähm, <laughs> wenn, wenn Corona, deswegen war das Thema auch Corona, ansonsten würde ich das ja auch gar nicht ansprechen. Wenn Corona es zulässt, ähm, weil Rumänien hat jetzt gerade eben äh, äh die Borders zugemacht. Äh, ah, hey, kommst du nicht rein? Ich bin Captain Sensible. Ja, und ich bin der, der dich reinlässt. Also, ähm, wir kommen ja dann auch nicht mehr nach, nach Rumänien rein, weil sie die, die ganzen Sachen dicht gemacht haben. Ähm, wollen wir im Juni äh, fast einen Monat lang äh, eine kleine Offroad-Tour machen. Das heißt also, ähm, ihr seht mich dann in Rumänien und das wird dann auch wieder einen täglichen Blogbeitrag, Blogbeitrag geben auf frankies-reisen.de. Auf Instagram lasse ich euch natürlich auch nicht hängen, ja, also von daher macht euch keine Sorgen. Und äh, da wird es halt natürlich heute ein bisschen härter zugehen als jetzt hier in Deutschland. Ja, geht schon. Naja, ist ja ganz nett. Oh, das könnte man auch mal mit dem Mountainbike machen. Das ist ganz witzig hier. wenn es nass ist, ist es hier wahrscheinlicherweise hier. Also da brauchst du richtig gute Straßenreifen. Ja, da gehst du schon gut ab hier. Ja, wir rutschen hier schon ganz schön rum. Also weil die Reifen hier im, im, im Matt ist halt irgendwie so eine Sache. Ne? Also das ist... Und man weiß halt nie, ob da irgendjemand kommt, also irgendein Fahrradfahrer, deswegen kann man hier auch nicht hier so richtig schön Gas geben, sondern wir müssen ja hier auch ein bisschen gesittet rumfahren. Aber sehr schön hier eigentlich. Also ich liebe es halt auch so in der Natur zu fahren. Das ist halt in Deutschland ist es immer schwierig, irgendwas zu finden, was irgendwie legal befahrbar ist. Ja, also ganz nett eigentlich. Also eigentlich ganz nett. Ja, ja, normalerweise mache ich halt irgendwie so Touren halt so Rumänien oder sowas oder Albanien. Und das ist halt natürlicherweise schon ein bisschen anstrengender. da, weil der, die Sachen sind halt viel größer und viel ähm, aufwendiger zu machen. Und deswegen ist es halt einfach angenehmer zu fahren und einfach mehr Herausforderungen. Und das ist halt schon schön. Wir werden wieder mit Zelt reisen und werden natürlicherweise wieder so unabhängig wie möglich zu sein, ähm, wie halt jetzt auch bei den anderen Reisen. Ach so, die sind abgebogen. <laughs> Witzig. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir waren bei der Reise stehen geblieben. Ja, ähm, mit der Reise wird es dann Offroad-Themen geben. Wir werden auch ein bisschen, wirklich ein bisschen im Dickicht rumfahren. Und meine Freundin hat einen eine Freundin, die ähm, uns ein bisschen durch das Dickicht durchführen wollen wird und wird uns ein bisschen was zeigen, weil die fährt mit einem Quad durch die Gegend äh, und fährt richtig coole Sachen. Das heißt also, auch da könnt ihr gespannt sein. Ähm, da wird es wieder Blogbeiträge geben und ähm, auf frankiesreisen.de und im Endeffekt auf Instagram lasse ich euch nicht hängen. Und ja, und auf YouTube wird es dann natürlicherweise auch mal so eine wöchentliche Zusammenfassung geben, also wahrscheinlicherweise drei Videos. Mal, mal schauen, wie es wird. Also ich versuche das natürlicherweise irgendwie so locker zu nehmen wie möglich, weil es ist ja auch mein Urlaub in dem Sinne. Aber ich nehme natürlich euch auch mit. Ja? Also von daher ähm, macht euch keine Sorgen, ihr seid, ihr seid dabei. So, ja, und das letzte Thema, äh, das letzte Thema, das letzte Thema. Jetzt weiß ich wieder das dritte Thema. Ähm, das dritte Thema war natürlich die Teneré. <laughs> oh Mann, ey. Ja, weil die ist jetzt mir langsam schon so ans Herz gewachsen, dass ich äh, einfach schon jetzt vergessen habe, dass es darum geht. Ähm, oh, schade, ein toter Fuchs. Ähm, ja, rest in peace, Junge. Ja, ähm, also die Maschine ist mir jetzt schon so ans Herz gewachsen und äh, wir sind ja noch unter den 1000 Kilometern, also es ist jetzt nicht mehr weit. Aber es, es macht einfach tierisch Spaß. Also ähm, ich hatte ja vorher eine alte RD04 Afrika Twin aus dem Baujahr 1990 und das war ja wirklich ein richtiges Ross. Also 250 Kilo Leergewicht, also 260, 350, Kilometer, äh, 350 Kilo äh, voll bepackt. Das ist natürlicherweise gegen die hier halt einfach ähm, Leichtgewicht. Ähm, aber ich bin mit ihr einfach so zufrieden. Ähm, sie macht das, was ich will. Ähm, sie ist sehr, sehr brav, auch auf Offroad-Strecke. reden ja jetzt hier bis dato immer noch von diesen Lapadule-Kiesstotter äh, Straßen. Und äh, auch da macht sie eigentlich alles mit. Und ja, also von daher wirklich sehr angenehm. Ich habe hier noch mal ein bisschen was dazu gekauft. Ähm, KBA-Nummer ist hinterlegt, das heißt also auch. <laughs> Was war das? Alter! Alter! Hat er mal kurz geraucht oder was? Leck mich fett! Na Halleluja, Junge. Also du hast mal einen guten Verbrauch. <laughs> ja, genau. Und er fährt auch hier bei 100 fährt er 60. 50? Hm. Ja. Ja, genau. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir laden mal kurz durch. Ah, er ist ganz brav und fährt auch schon auf die Seite. Dann machen wir auch ganz langsam, ne? also dass er nicht gleich erschreckt. Danke, Mann. Das, das, ist, das ist so sauber. Das fährt sich so sauber, dieses Maschinchen. Also die Federung ist schön straff, aber nicht zu hart. Also es ist sehr, sehr angenehm. Auch sehr cool irgendwie. So, dann schauen wir mal. Oder fahren wir zum Tegernsee? Ach, weißt du was, wir fahren zum Tegernsee. Ja, heute ist viel los. Heute ist echt viel los, Jungs. Ja. Ja, es wäre ganz cool, jemanden noch zu treffen, der auch noch im Endeffekt ein bisschen blockt oder so. Raivert Archie hat ja gestern äh, seine Tour gemacht, also das ist der Samstag danach. Äh, tut mir leid nochmal, Raivert Archie, dass ich nicht gekommen bin, ähm, aber es ging leider nicht. Hatte leider andere Verpflichtungen. Und, aber beim nächsten Mal bin ich dabei, wenn du mal wieder eine Tour machst. Oder wir fahren einfach mal zusammen. Weiß ja nicht, ob du Bock drauf hast. Sagst einfach Bescheid. Und ja, jetzt sind wir schon hier in der Nähe vom Finsterwald. So. Legen wir uns mal kurz in die Kurve rein jetzt, Jungs. Und. Juhu! Also auf der Straße liegt der, liegt der Reifen wirklich gut. Also das muss man schon sagen. Also macht schon Spaß, mit ihm auf der Straße zu Kurven zu räubern, weil er hat halt schon diesen Offroad-Style. Ja? Also er, er, schaut so aus wie Offroad und äh, hat aber trotzdem vom Grip-Verhältnis, wenn du auf der Straße bist, eigentlich sehr gut. Und ähm, ich war ja letzte Woche auch schon unterwegs, da war es nass und ja, also da war es dann halt natürlicherweise auch wieder sauber, sauber. Also ähm, läuft sich gut, aber halt alles, was im Endeffekt ein bisschen weicher ist oder so, da ist der einfach überfordert. Da fehlt es halt einfach am Negativfederweg, da fehlt es äh, an, an der, am, ah Gott, da fehlt es halt einfach, dass die Backen einfach zu groß sind und dass sie halt einfach nicht so viel Spiel haben und dass es nicht so hoch ist und so. Also von daher, naja. Ach, genießt es einfach, Jungs, Mädels. Genießt diese Aussicht, das ist so Hammer. Ich liebe den Frühling. Vor allem dieser Frühling in der Nase ist halt Hammer. Ja, ich weiß, viele haben jetzt wahrscheinlich Heuschnupfen. Ja, sorry, aber ich nicht. Und <laughs> ich genieße das. <laughs> ja. Naja. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr mehr solche Vlogs haben wollt von mir. Also, dass wir im Endeffekt dann während unseren Reisen auch einfach mal quaken. Also nicht nur so Reisezusammenfassungen, sondern dass wir uns halt einfach auch mal ein bisschen unterhalten. Und äh, was ich jetzt auf der Reise machen wollen würde, also nochmal zu der Reise nach Rumänien, ich würde da auch zum Beispiel ähm, Leuten helfen. Das heißt also, das ist ja meine, das ist auch so meine typische Art. Wenn ich irgendwo hinfahre, versuche ich die Sprache zu lernen und versuche etwas zurückzugeben. Und ich glaube halt auch, durch das Virus und so wird natürlicherweise auch die, die Nötigkeit, dass man auch mal helfen sollte, auch gegeben sein. Ja? Weil die haben halt einfach nicht die, diese ganze wie soll ich sagen, diese Infrastruktur, wie wir sie jetzt hier haben, in Dach, also in Deutsch, Österreich und in Schweiz oder Italien, ja, obwohl Italien ist ja auch schon ganz schön fertig, aber die brauchen alle ihre Hilfe. Ja? Und, äh, und wenn es nur, was weiß ich, was zu essen ist oder irgendwie was, was zum Kochen oder was zum Schreiben oder Lesen oder sowas. Ja. Also das, das sollte schon sein. Und das war schon bei meiner Balkantour, habe ich versucht im Endeffekt zu helfen. Und äh, ich habe ein PayPal-Konto. Wenn ihr da reinschreibt, also wenn ihr da einfach reinzahlt, dann äh, wird das auch das Geld auch nicht veruntreut oder sowas. Also wir sind hier nicht wie bei den Politi Politikern, ja, sondern wir äh, machen das hier auch ganz brav und schön. Und und ähm, geben das Geld auch dann wirklich ab. Also das heißt also, ähm, ich werde jetzt natürlicherweise einfach diesen Batzen Geld nehmen und werde daraus dann auch ein Video machen. Das heißt also, ich werde das aufnehmen, wie im Endeffekt die Übergabe dann auch von dem Geld passiert, also dass ihr seht, dass es das eins zu eins ankommt. Das heißt also, es gibt halt zwei Konten. Eins ist im Endeffekt für meine Reisen, dass man halt die Reisen unterstützt, dass ich das halt im Endeffekt die Organisation, dass ihr mir die Organisation unterstützt. Und die anderen Sachen ist halt, dass ihr äh, für die Leute spendet, die halt vor Ort sind. Und das finde ich halt ähm, einfach cool. Und weiß nicht, ob ihr das cool findet, aber ich finde das eigentlich ganz geil. Und deswegen mache ich das, weil ich will eigentlich Menschen eigentlich helfen. Deswegen mache ich das alles, weil wir sind alle hier auf dieser Welt und wir haben hier eine so wunderschöne Landschaft und wir haben so wunderschönen, ein wunderschönes Leben eigentlich. Ja? Und warum sollen wir da nicht mal auch mal was abgeben können? Also, so sehe ich das. So, schauen wir mal. Was kommt da? Nix? Okay. Na dann, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, tschüss.